na na na na na rekayasa Karena sesungguhnya kau jadi jangan kau ragu bah Cinta ini untuk kau Tolong kau percaya sa dulu Karena cinta ini untuk kau Tak usah kau ragu nanti saya game Karena cuma kau sakasih kasih Sayang saya jalan juga dengan sapunya punya ipar Sayang ini saya jujur kenapa saya dapat tampar Masa sepulan saja harus tidur di tikar Mau bicara tapi